来てるね、チームの方々にはね、たくさん参加させていただきまして、本当にありがとうございました。無事ね、あの大きな事故もなくね、終わることができました。えー、今日はこちらのね、空ラでね、行われます、えー、茨城の真ん中祭りですが、先輩演舞させていただきます。応援よろしくお願い申し上げます。会場の皆様に、 よくわかんない。 感謝レイありがとうございましたどうもありがとうございましたの皆さんありがとうございました